انتوا رحتوا بقى الـ الـ الـ القسطنطينية وحطمتوا واحتليتوا عاصمة الدولة البيزنطية ده مش احتلال طبعا ومش غور عليهم ده حقك ربنا مديهولك انت تروح اسبانيا وتقتل ناس وتاخد سبايا حقك تروح البلقان وت وتنشر الاسلام بالسيف هناك حقك تاخد مصر من الرومان تاخد آه، سوريا منهم آه، تروح على ارض فارس وتحطم المملكه بتاعتهم وتاخدها ده انت بقى حق الهي لكن هو لما يجي عندك بجيوشه ده يبقى حملات صليبيه وجائر ويبقى هو السبب يا عيني بقى ان هو عطل مشروعك الالهي طب ما انت انت بتحاربه وهو بيحاربك إيه, ايه الفرق يعني